yang kau tanya padaku. Coba jawab dengan hati. Saat kau suruh aku pergi, aku tak akan menoleh lagi. Bila kau suruh hilang, aku tak akan ditemukan. Tapi kau bisikan pula. Aku sudah ada di belakang. Dan bila tetap, pasti akan lega ketika sudah semua kau ucap kau akan kumpul erat hingga aku meninggalkan jasad setiap apa yang kau ragukan perbuatannya adalah sebuah jawaban dan atas apa yang kau tanyakan padanya jawab dengan hati kecilmu karena itu adalah jawaban atas keraguan.